都可以在当天不限时去做调整，当天同时也逢到了董公选药的即刻，所以在当天呢，我们是可以整手指甲，或者是说我们要理法，都是可以帮我们呢重新理气，达到调气的一个效果。 而另外呢，要特别提醒的呢，是针对这四个生肖的朋友：属牛、属龙、属羊以及属狗这四个生肖朋友，在当天会逢到小号以及火星这两个星数的一个交汇影响之下，要特别注意一下，在当天的火气可能会比较大哦。另外，如果有面试、面谈或者是想要洽谈案子的朋友们，在当天也很大力去进行。 特别会大力的时间会是在当日的午时，再来是针对当周的周三，那么在周三我们会逢到的是月破大号的日子，所以呢，在当天呢，其实大部分的集市呢都会建议是少取的。不过在这一天，因为我们有逢到宝光跟驿马，所以会建议呢，在当天呢有几件事情是可以做的。 第一件事情是针对，如果你平时就有在佩戴，比如说平安符之类的开运商品，我们可以在白天的时候拿到附近的庙宇，哦，或者是你原本所祈求来的这个庙宇，哦去做过炉的一个部分。那么再来就是，如果你本身有带一些水晶，而这个部分呢，比如说它的材质是像黑曜石这一类，是属于除病器。 用途的水晶类，我们可以在当天的晚上放到户外，大约一个小时的时间，透过这个月光的一个照耀呢，来达到保光除秽的效果。那么它呢，也可以帮我们重新呢，让它的磁场呢能够强化，可以帮我们代谢的这个能量的部分。那么如果您本身没有， 上述的这些开运物品也没有关系，我们当天可以透过沐浴的方式来帮自己达到除秽的效果，可以尽量用有块木的香味或者是有精油的香味的沐浴乳来达到这样的效果。哦。那另外会建议一下，就是在周三呢是不利我们去进行任何的斡旋或者是交易的，因为在当天的驿马星数呢很容易让对方可能。 原本预定答应你的事情，忽然又出尔反尔，可能会反悔，或者是会有一些会正重要的一些事项会被后面要求做修正，所以会是比较不利我们去交涉的。再来是针对周四这一天，我们会逢到的是适合新宫动土的日子。那么在当天，同时也非常大力，我们可以出行去洽谈，还有也非常大力，我们可以搬迁哦。 那么，另外针对有这个需要注册婚姻的朋友们，在当天也很大力；还有针对有开市、开安机械或者是需要祈福呢，也同样都可以在周四这一天去进行。再来是针对周五这一天，我们逢到的是日入玉堂的日子，因此在这一天非常大力，可以进行比较大笔的交易，也很适合我们可以纳财。 有需要的朋友们，建议可以在当天呢清理我们的一些开运摆件，譬如说呢是有风水摆件，或者是说我们的水晶洞，这些呢都可以通过这个净水呢来去达到除秽的一个效果。另外，在当天的晚上的二十三点五十四分，我们会逢逢到朔，那么也会建议呢大家在当天晚上尽量可以早一点休息哦，来达到理气的一个效果。 基本上周五这一天呢，是属于吉事通宜的哦。再来，我们要看的是周六这一天，我们会逢到的是天罡流财的日子。那么会奉劝呢，如果你本命里面有带魁罡的朋友，会建议我们少吃牛肉以及相关的加工食品。那么逢到流财的时候，通常也会意味的是在当天不利我们去进行大笔的一些交易哦。 那再来呢，在当天也逢到了天温以及刀真日，所以比较不利在当天去进行一些微创或者是动刀的手术，因为呢比较容易会有后续的一些恢复期呢会延长或是感染、沾染、粘黏的一些问题出现。最后我们要看的是针对周日这一天，我们会在下午的十五点十分迎接小满这个节气。 那么在当天呢，是可以开运的。那有几个方式呢？第一个呢，就是我们可以在迎接这个节气之前呢，完成去拜会土地公或者是财神庙。那么尽量选的呢，是我们家里附近的庙会比较理想。那么我们可以带的贡品呢，会建议在当天呢，如果你有想要帮自己的家运或者是补财库的时候，不妨可以带上一包呢。 这个米哦，那么这个米呢，不用摊太大包，我们只要带一包一般的这个可能一公斤到三公斤的米就可以了。那么我们也可以呢提前去拜，比如说初一、初二这两天，或者是在周日，也就是当天刚好是逢到初三的下午的三点前完成祭拜就可以了。那么在过了小满这个节气之后呢，这包米呢，我们才可以把它拆开。 放到我们的米缸里面来，视同的达到我们补家运、补财运的一个效果。另外也会建议，就是在周日这一天呢，不妨可以呢，把我们这个床单、被褥的部分呢，都通通做一个清洗跟替换，这样它可以预防呢，比如说因为尘螨造成的过敏，或者是皮肤的一些过敏的问题。另外在这一天之后呢，我们的这个。 日个夜的部分会变成是日长夜短，所以更要留意的是防晒还有保湿哦。那么也很建议在当天另外一个开运的方式呢，是透过出汗。所以我们可能可以透过运动哦，或者是做热瑜伽，甚至如果你可以用被动式的方式去桑拿，来让自己强迫出汗，来达到可以排毒、重新调理我们身体的一个效果。 那透过食疗的方式，会建议在当天多吃一些苦味的食物，比如说有苦瓜、笋、秋葵，或者一些干粮属性的食材，比如说像丝瓜、冬瓜、西瓜、小黄瓜、绿豆、绿茶、薏仁，类似饮料也可以有像胡萝卜、番茄、山药或是黑木耳类的饮料，它们都可以帮我们除了消暑之外。 还可以帮你呢，在当天透过节气来帮我们降火气哦。好，那么针对呢小满的开运事项就是这些。那么在当天呢，同时也逢到了是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日，还有呢，在当天呢也逢到了勿探病，所以切记在当天尽量不要去拜会生病的亲友。那在当天，同时也很适合我们可以开光祈福。 治病、嫁娶、问名、安床以及交易等事项，那有两件事情在当天是不宜的。第一件事情是开市，第二件事情是安门。那么，请有相关需求的朋友们要格外的注意一下喽。好的，以上呢是针对在当周重要的日课吉凶以及要注意的事项。再让我们来看一下，是针对当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属老虎的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中，你们会觉得是苦尽甘来的一周哦，而且幸运的女神呢也会向你露出相当灿烂的微笑。因此，会建议你们在当天，不论是工作或是学习方面，请一定要把握机会。 而且很多的难关都可在当周一次解决，或者是获得突破哦。那么在工作上，在当周这三个生肖的朋友是比较容易得到上级的支持的，因此你们的自信心会是蛮爆棚，而且相当的十足。在讨论或者是在会议上，更是能够表现得非常的活跃，也能够得到你同事的一些赞许。如果你在这个礼拜是刚好要逢到出差， 那么你更能够有很意想不到的收获。那么要留意的部分呢，就是在月底的时候，可能会因为犯一点粗心或是小错，只要你能够在这个礼拜及时的去做修正跟改正，那结果自然还是能够得到上司的称赞的。基本上，对于你们呢，在这个礼拜是充满了无穷的活力。 同样的，你们对自己的要求也会相对的比较高，所以会建议你在闲暇的时间可以多争取自学，然后让自己可以获得额外的一些知识，对于你未来的工作上的提升也会垫下很好的基础。好的，以上呢是针对这三个生肖在当周的运势的一个补充说明。再让我们来看一下，针对其他生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于需要注意饮食的一周，尤其是在室内，你可能会坐得太久，所以偶尔呢，还是建议我们要活络一下筋骨，要起身起来活动活动一下，看看窗外的风景，也会有利于你的视力，也更能够让你呢看清你正在处理的事物哦。 那么在当中，你们可能会比较渴望可以得到异性朋友们的一些关怀，所以呢，对于关心你的异性，你比较容易会有好感。但是要提醒你们，千万不要把这种情感呢跟爱情混淆了，尤其是在单身的朋友在这个礼拜过度的渴望恋爱，所以你很多的表现呢会显得特别的内敛跟被动，因此呢，也有可能会因此错过良缘，要特别注意一下哦。 那么在财运方面，除了要了解的资讯比较多之外，你还是要让自己有多一些的耐心，不然呢，你会发现这理财的效率呢是欠缺的，更需要留意你身边的对贵人，因为呢，他们可能会帮助你呢，能够在投资上更顺利呢得到初步的一些回报，因为他们可能给你带来更正确的一些眼光跟视野。 所以尽量把你的网撒大一些，这样子才才可以进得更多一点。而且更建议我们在这个礼拜呢，在摄取食物的时候，尽量是以少量多餐的方式来去进行。那么你的营养跟充跟这个养分呢，才能够充分的被你吸收哦。那么属老鼠的朋友，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖是针对属牛的朋友。 属牛的朋友，在这个礼拜呢，是属于很需要感受生活的一周哦。那么，通常这种感受呢，当然也会包含了各种的酸甜苦辣，所以呢，有好也会有不好的地方。但是呢，在这个礼拜，其实不用太担心，即便你在处理事务的过程中，可能会碰到一些小小的麻烦，或者是碰到一些需要你突如其来的去随机应变的一些状况。 但是只要你有办法让自己呢一直保持非常 positive，还有非常正向的开朗的心情，那么你自然呢就可以很顺利呢去应对这些事情。那再来就是针对人际方面呢，会建议我们在当中呢尽量是采自然大方的风格去跟异性相处，那么这样子就自然可以提升你在当周的恋爱运哦。 那针对已婚的朋友，会建议在这个礼拜彼此之间一定要多一点的沟通，这样子才不会让你们的感情变淡了。所以会建议你尽量花多一点时间陪伴另外一半，公园、游乐场都会是不错的约会的选择。所以不妨饭后一起去散个步吧，这样子除了可以让彼此都会有快乐的感觉。 也能够呢让你们呢会能够放松，同时又得到保健的一个效果。那么在晚上的时候呢，也建议你可以不妨收集一些报刊杂志上的一些新闻，来增加不论你是对家人或者是对事业上的同事们呢，可以增添一些茶余饭后的话题。在当中，我们的财运是属于平稳的。 如果你有要到银行去贷款，或者是呢，你有要去缴一些款项呢，基本上都能够得到很顺遂的一些回应。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四哦。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当周是属于内心充实的一周，而且在这个礼拜呢，你们有相当多可以表现的机会。 口才也相当的不错，不过你们要特别注意的是，你的表达方式过于夸张的话呢，可能会适得其反哦。那么在这个礼拜，在感情方面，如果你是有对象的朋友们，你们对于另外一半可能会少了一点问候跟关心。如果你是被动的，希望对方来对你寒暄寒问暖，那么对方呢，可能久了之后也是会有怨言的。 即便他在这个礼拜是满足你的要求，但是我还是会建议你在这个礼拜除了跟人群多接触之外，也可以主动的跟另外一半去做接触，他们都可以为你带来多一分的好运。而在当中，你比较容易可以看到他人身上的一些优点，所以在人际方面跟朋友呢都可以相处的相当的愉快，而且你想见到的人也很容易会突然出现在你的面前哦。 在当中呢，下午的时刻呢，通常很容易会有奇遇，所以针对单身的朋友，可以更加的留意一下，是不是有让你可以心动的对象。那么在这个礼拜，在下午表白的机会，获得圆满的结果也会特别的高哦。这个礼拜你们的财运的部分呢，多智会来自于意料之中哦，所以呢，也就是你们在当周的正财运是比较强的。 那么在当周，因为你们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于有意外收获的一周。在当周，我们的事业运是普通的，有无心工作的倾向，所以很多时候你会觉得你是硬着头皮把这一天的工作任务完成哦。那么在外出洽谈的时候的时候呢？ 不妨你可以越级跟对方的上级去谈判，也许你会有意外的收获。那么在任务上也会建议你可以稍微的做一下编排，那这样子可能呢更能有便于能够有条不紊的顺利完成进行。在当中你跟另外一半或者是恋人呢彼此都能够明白对方的心意哦，所以呢谁都不会想要特别去主导对方。 因此呢，你们在这个礼拜会特别的去坦然的面对对方，感受度呢，还有这个浪漫气息也会提升哦。那么，针对还没有对象的朋友们，在这个礼拜也是有机会有桃花朵朵开的机会，陌生的人呢对你产生好感呢，也是有机会的。只是呢要小心，因为呢示好的人可能也不少，千万不要踩到烂桃花哦。 那么在这个礼拜呢，你会比较喜欢呢，呃，活跃在人际之间跟社交之间哦，所以频繁的这些，呃，活动呢，也会给你带来一些意外的惊喜。那么在这个礼拜呢，也会建议你们哦，在偏财运上是比较差的，所以尽量杠杆要放小一点了。那么在当周你们要留意的天数，有一天是周一。再来下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友，在这个礼拜是属于心境多变的一周，而且在这个礼拜，你们相当有机会可以去参加重大的活动，接触到许多新鲜的人事物，会让你有一种无法形容的快感。那么，在这个礼拜呢，约会、应酬呢，基本上呢是主调，所以你会有相当多的聚会哦。不过呢，这些事情都会让你不亦乐乎，而且呢，你还可以大饱口福。 但是在当中呢，嘴巴过了瘾，可是你的胃可能就要受到折腾，所以会建议你要随身携带可以帮助消化的药物，才是在这个礼拜的明智之举。那么在人际方面、感情方面，如果是热恋中的朋友们，你们可以感受到浪漫跟甜蜜，所以只要用心的去经营这份感情，他们就可以平稳的发展。 那至于针对诗人的感情，比如说跟亲友或是熟悉的朋友的部分，可能在情感上会有一些小小的波折，多数是来自于一些不谅解或者是误会，或者是因为听信了旁人的一些谗言，所以这个部分可能呢，必须要再多费点心思去排解掉。当周会有进财的机会，但是切记不要得意忘形，才不会失财哦。 那么在当中呢，我们要留意的天数有两天，是周二以及周六。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在当周是属于态势不错的一周，也会建议你在这个礼拜可以善用你良好的人际关系。那么将当周呢要处理的事情呢，好好的做一下运算，设定好它的轻重缓急呢，会让事情更加的顺遂。 这个礼拜你也会有机会可以去结识兴趣相投的伙伴，而且容易结识能够谈天说地的异性对象。有时候他们可能也会跟你诉苦，因此你会有这种被需要的满足感哦。那么在这个礼拜呢，也要留意的就是你比较敏感的、比较感性的这一面会比较凸显。所以呢，如果你是有对象的朋友们，你会非常在乎另外一半的一言一行。 只要对方有稍微不合你意，你就会引起你的情绪，或者呢，你就会开始做一些比较。你可能要学习收敛好你的那一张嘴，甚至呢，要学会控制好你的情绪，才不会让已经在身边的感情呢悄悄的远离哦。当中呢，可能受到情绪波动的关系，你在花钱的欲望会相对的比较强烈。 所以呢，有一些琐碎的支出会比较多，甚至你有有可能会买回一堆无用的东西，造成不必要的浪费。建议在这个礼拜很容易花钱如流水你的你呢，千万要记得提醒自己，时时刻刻要节省荷包才是哦。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周三，下一个生肖呢是针对我们属马的朋友。 属马的朋友在当中呢，是属于和平冷静的一周哦。那么在这个礼拜呢，其实你在工作上常常会有这种精神提不起来、昏昏欲睡的这种感觉哦。所以建议你不妨在这个礼拜，把一些强度比较高的工作、挑战性比较高的事情呢，先把它拉出来做，这样子才能够帮助你自己充满斗志、精神抖擞。 那么在感情方面呢，已婚的朋友或是有对象的朋友，你对于感情生活呢会表现的比较平淡，对另外一半呢，你会也会相对的表现的非常的冷静，所以对方呢就会觉得你是不是呢对他有误解哦？那其实呢，主要是因为你在这个礼拜，你对于恋爱的感觉呢是觉得比较可以取舍的，所以呢。 你在这个礼拜，无论你是单身或者是有对象的朋友，总会觉得其实我先顾好自己吃喝玩乐，然后你觉得我先不用去管对方。但是呢，这是很容易让对方造成误会跟不谅解的，可能还是要多加的注意一下。那么在当中呢，我们小财亨通，偏财运还是不错的，所以你可以不妨把这个近期的一些发票呢收集好。 未来兑奖呢，可能也是有机会兑到小奖哦。那么在这个礼拜也非常适合让你自己到健身房去做些运动，流流汗，甚至呢也可以呢让自己呢去散步，或者是可以到书店呢去看看书，调剂一下自己的生活。身边有闲钱的朋友也可以给自己买一点小礼物犒赏自己，让自己呢可以呢精神呢可以在。 拉回来一些，那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于莫忘猜测的一周。那么在当周，其实我们的事业运是不太好的，比较容易会被一些繁琐的事情给缠身哦，而且内心呢会感到相当的烦乱异常。 所以建议你们在这个礼拜尽量还是要以平常心呢、静下气呢去应对。如果有问题没有办法解决，也不要硬撑，尽快的去寻求外力的协助。那么在这个礼拜呢，如果你的同事呢他们并没有表达清楚，请你不要轻举妄动，不然你很有可能因为会错意，或者是听错话，或者是因为别人传错。 讯息导致呢，可能会把事情呢做得更不理想，那么这样子就很容易会发生一些不愉快的状况。那么在这个礼拜，尽量也会建议你们可以少开你的尊口为妙，免得呢言者无心，听者有意。酸溜溜的话就不要在这个礼拜说了，在当中呢，尽量跟朋友多聊天，那得到对方的安慰跟鼓励，也可以让你想开跟看开很多的事情。 也比较不会这么的斤斤计较。那么在这个礼拜，也建议不妨我们可以多看一些新闻、报章、杂志，也许在不经意间，你也可以从当中发现一些新的思维，或者是投资的新方向。也不容易呢，在这个礼拜呢找到赚钱的机会，但是呢，你可以找到怎么样停损，或者是呢知道要怎么样去守成。 所以在这个礼拜，这些讯息的收集呢，对于你日后的一些投资呢，还是是会有帮助的。所以会建议我们要以不变去应万变哦。那这个礼拜我们要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。下一个生肖是针对属猴的朋友，属猴的朋友在这个礼拜是属于多助他人的一周。 因为在这个礼拜，你们的感受力相当的强，对他人说的话呢，会是感觉比较敏感，而且很容易感伤，更容易有那种同理心。那么在这个礼拜，对别人的一些偏见，或者是说的一些批评的话，都不需要太在意，以免超凡啊，或者是呢有烦神的这种感觉。那么在当中也有可能受到一些流言蜚语的重伤，这些都可以不用去在意，因为别人的流言。 阻碍你前进的步伐，反而会让你呢错失更多的机会。所以呢，我们只要呢明确的知道自己的目标就好了。那么在感情方面，单身的朋友在当中可能会感到自己格外的空虚，但是也不能因为这样子就放纵自己哦。那么如果你是有可以倾心的，或者是可以倾诉的对象，那你一定要好好的呢跟对方呢。 呃，把自己的苦水呢吐一吐，那或许呢，在这样子的一个状况之下，你才有办法呢，把自己的心境做一个比较好的转换。那么在当中呢，我们的财运是不错的，非常有机会呢，从别人的转介绍中呢，获得很多的商机哦。那么财运在这个礼拜也是相对比较好的，新的进财管道也会让你的收入挺丰富的。那么在丰足的时候的不妨呢，可以尽量。 做一点小小的捐款来帮自己开运，同时也可以帮助到需要被帮助的对象。当中我们要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于关系融洽的一周，而在当中我们的在工作方面呢，干劲是十足的，所以你非常希望可以获得同事上司的认可。 也因为这些的欲望比较强烈，所以你会比较尽心尽力去表现。那你在工作上积极的态度呢？你你会发现呢，你会去挑那些你不敢想或者是不敢做的事情来做。因此，在这个礼拜呢，除了让别人觉得刮目相看之外，其实你也帮自己种下了小小的一些目标的种子。但是要注意一下，千万不要让这个种子变成压力哦。 那么，如果你是近期呢有需要求职的朋友，你可能可以得到亲友的帮忙，会帮你做一些 job referral 的部分，那你就有机会可以谋得不错的工作。那么，在这个礼拜，我们吃喝玩乐的机会相当的多。如果你有想要有恋爱的感觉，你一定要自己多一点的主动，才有办法掌握机会。那么，在这个礼拜工作上呢，如果你有经手钱财的话呢？ 要注意一下这些钱呢，很多时候呢都是过路财神哦，不是你自己的钱，所以呢要调整一下，呃，不要有其他的贪恋。那么在当中呢，我们在心情的部分呢，其实是还蛮愉快的，所以很多事情你都想要亲力亲为，那么很适合呢去拓展人脉，因为呢你鸡婆的个性呢，也可以帮你在这个礼拜呢，呃，帮助到他人不少，也可以帮自己呢。 画下很多的这个好的缘分。那么另外呢，在这个礼拜呢，多一些的聚会呢，除了可以帮你增进情感之外呢，也可以让你认识新的朋友，拓展你的人脉哦。所以呢，也是不错的一个方式。那么在这个礼拜，你们所要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于有利社交的一周。 这当中呢，我们处理事情的能力跟情绪呢，都能保持相当良好的一个状态。不过你们要注意呢，千万不要把自己的标准或者去加强到他人身上，以免对方达不到要求时候，你会大失所望。那么在感情方面，单身的朋友呢，可能会有时间呢，所以你不妨可以多去安排一些户外的娱乐活动，或者是时常到郊外去走一走。 就比较容易，可能会有艳遇的机会哦。那么在金钱回收的时刻呢？在这个礼拜，你的守财的能力特别强哦，所以花钱买东西都会很容易买到物超所值的好东西。在当周也非常适合，如果过去有借钱给朋友的，在这个礼拜很适合可以去讨债哦，因为有非常顺理成章的名目，比如说要缴税啦这一些的理由。 可以让你去把钱给要回来。那么在当周也可以运用，呃，节日啊，或者是因为要放假来邀请平时疏于联系的朋友到家里来做客。那除了可以了解一下对方近期的一些生活，来增进对方跟你的一些交流之外，也可以提升你们的情感。那也建议呢，在这个礼拜也不妨可以去，比如说我运动中心啊，打打球啊，或者也可以去。 打保龄球啊，反正只要能够跟朋友一起去健身运动，当做娱乐的项目都是不错的。这节日的部分呢，也会建议在这个礼拜，不妨可以去看看电影，感受一下视觉带来的刺激也不错。所以，如果你不想要看电影，我们也可以去看一些，比如说是一些戏剧类的，那都是非常有利我们在社交上的拓展的。 那么在当周，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当周是属于大胆果决的一周，这也意味的是，你们在这个礼拜行事的相当的果决，而且有非常超强的行动力，让你可以过五关斩六将。所以你身边的人对于你的行动力都会相当的惊叹不已哦。 那么在这个礼拜，你的桃花的运势如虹，约会不断，新鲜的约会地点也可以让你玩得相当的开心。所以，不论你在忙，也记得一定要趁这个热度跟运势好的状况的时候呢，抽空去赴约。那么在这个礼拜呢，你对于性爱的要求或者是需求呢，会比较需要，所以呢，这方面的交流呢，也会相当的重要，一定要放下我们羞涩的心理。 坦诚的去追求那个新鲜的感觉，那自然就可以有助于这段感情长久。那么，针对我们在投资理财的部分，在这个礼拜我们的运势相当的旺盛，证券投资呢比较容易让你带来比较高的利润。不过，对于产品还是一样需要经过慎选的部分，那么你才能够加强你的这个风险的承受能力。 那基本上在当周，我们在正财跟偏财运都不错，小小的赌注也可以获得蛮乐观的回报。那要提醒的就是，针对如果你是学生的朋友，在这个礼拜你的思绪可能会比较混乱，所以一定要适当的放松哦。好的，以上呢是针对在这个礼拜个别生肖的朋友们所要留意的地方。再来呢，我们要看的是我们在当周的测字小单元。 那么在当周的测字小单元呢，我们主要是要看的是你在近期呢所要提防的是哪一种对象，也会意味的是你在这个礼拜要预防的小人种类又是怎么样的。请各位朋友呢在这边这六组字里面挑选你第一眼所看到的字选。这边的六组字选分别有：静、能、生、慧、品、格。 你选好了吗？好，首先我们针对的是第一组进。那么第一组进呢，它会代表的是最近会坏你的好事，或者是会让你运气转衰的人呢，是一个位置不如你的对象。尤其是比如说，常常会被你叫来帮你跑腿的对象，或者是你的下属。所以这段时间，除非必要，不然最好跟下属不要太过亲近哦。还有对于下。 对待下属的时候，请不要太多的严厉斥责哦，哪怕你是出于好心呢，对方可能都会不领情，反而会回击哦。再来是针对第二组字“能”，那么在这个礼拜会坏你好事、会影响你运气的人呢，就是一个日常呢跟你相当相近的对象，譬如说同事，或者是颜值比较低一些的人。 他可能是同性，也有可能是异性。那么，比如说，如果你最近接了新的案子，那需要保密的工作，那么请你一定要做好保密的措施。关键的资料或者是合同，除了工作相关人等，尽量就不要泄露出去哦。尤其是异性，不要被他人捧一下或是称赞一下，就不小心把不该讲的一些内容都说了。 好，所以呢，在这个礼拜呢，其实要注意的呢是，除了是别人来套你的话之外，另外就是不要太过的得意忘形哦。再来是针对第三组自身，那么选这主字的朋友们呢，它代表的是在近期会影响你的运势的人呢，是一个离你比较远的人哦。而这个远呢，并不代表是距离上面的远。 他很有可能是曾经主动离开过你的人，或者是在平日互动上，感觉是比较生疏感比较高，或者是你们互动的是属于比较那种表面的对象，那你要小心这样的对象所带来的的一些影响，比如说他在转达的讯息，或是他所说的话，你在当中最好要经过验证。 不要全盘相信，因为就算你相信，也不要有所回应哦，也不要有第一时间的行动，避免呢呃被他人呢给混淆哦。好，再来呢是针对第三组字会，那么会呢会代表的是在近期呢影响你的人呢是一个你通常比较信任的对象，可能是跟你相当交好的同事，也有可能是你多年的熟人，所以他们给你的这个杀伤力相对的会比较大。 因此，会建议你一定要稳住心态，而且最好是做到可以视若无睹，那这样子你才不会因为在冲动之下呢惹出乱子，然后被他人击倒，然后中了别人的计了。再来是针对第五组字“品”，那我们在看“品”的时候，我们都知道呢，它有三张口。那我们知道官呢都有两张口，高官呢更可怕，他们有四张口。 那么你在这边选到三张口的品的时候呢，代表近期会让你运势呢，呃有影响的对象，你所要提防的是一个喜欢在后面呢任人是非，而且是地位不低的人，他可能会是比较偏向中阶主管阶级的对象，那他们所说出的话呢，有可能是因为你转介听到。 所以你就跑去跟他们理论，但是最后你可能都会变成是哑巴吃黄连，以后有苦说不清的状况收场。所以会建议在这个礼拜，你要先舒缓你的心情，找出你能信任的对象去倾诉。尤其是如果这件事情是有牵涉到利益关系的时候呢，尽量在上位者那边先提前打好关系跟招呼。哦， 这样子才不会呢，让自己需要被动的去应战哦。最后一个字呢是针对“格”这一个字，那么呢选择“格”这个字的朋友呢，就代表是最近会坏你好事的。呃，你所需要提防的对象是一个你平日根本就不常打交道，而且也是大家都默认是比较默认平常不太开口的人。 也因为是这样的一个人格特性，所以当这种人一旦开口评论他人的时候呢，通常别人就会觉得他的话呢好像是需要被重视的哦。所以呢，你就要提防的是这种忽然开金口，然后把一些毫无根据的评论呢放到你身上的对象，因为这种任何不利你的言论呢，都很容易影响你。 那怎么样去应对这样的一个小人呢？你就更必须要打起十万分的精神哦，让自己呢可以更精致。即便做不到，你要让别人看到你的行动力跟改变。也不建议你在这个礼拜呢，好去主动开战。最好是先做到密切关注对方的动向，再来决定你日后的行动方式。好的，以上呢是针对在当周的测纸单元。 你们觉得对你有帮助吗？有的话，请记得在下方帮老师留言哦。最后呢，我们要看的是我们在当周的感情胜利组。首先呢，在当周的感情胜利组，第三名是属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，在这三个生肖的的单身者呢。 你们呢，想要获得爱情的愿望会相当的强烈，所以你们更想要主动的去靠近异性，所以不妨你们可以多去一些具有文艺气息的地方走走，比如说书店、图书馆、博物馆。那跟对的人呢，也会因为可能看上同一本书而去结缘，因此呢，就有机会擦出爱情的火花。所以呢，在这个礼拜，在这些地方出席，那么你的。 浪漫故事上演的几率也会提升提高哦。那针对有对象的朋友们，在这个礼拜，你们的恋情的发展是相对稳定的，因为你们总是能够读懂对方内心的想法，因此恩爱有加。即便呢，很羡慕嫉妒者呢，他们想要破坏你们的机会呢都没有哦。所以呢，也会建议在这个礼拜，不妨呢找个时间，让双方可以一同出游。 而在这个游玩的期间，你们会感受到对方更多的关心以及细心，所以呢，这个幸福感呢更会满上心门哦。好的，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网连接，跟老师预约线上咨询或是面对面咨询。 我是金灵老师，感谢您本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。